جبت الماي She be wet in my bow Then she wet for the boat كلها تعرف er I'm a gold نخدم لداري كي قوس في السماء قد ما حبوا يشوفوني طايح لوتا داون ديما ما فماش وقت ما يستناش لي ما فيه مي عصيت ومر I'm alright وانتي سلو كي حنا بعض مفلسي تصاو بدي ما سيرتو ما جيتش من طاب انتي خايف فارق لغة تعاود يا طفاكم ما تعمل فلوسي اي طفاكم ما تعمل فلوسي يا yeah. بالفرساتش في جاكوزي شعبي يشعل الشعاير نقلب منهم كيما سونيك شادو تويروتي مانيش مفقود ديما مفسخوك I'm granting million tell me what you know I think about a lot of shit مش وقت problem I'm so invested في اللي نعمل فيه ترانا surprise باسي كاسير الكيسين roll the dice تقميرة مش فراسي فولين We the ones that be loved in the city تعرف معاك ولا اب ان السيري تركز تربخ مهم تربخ ما عشت فرقع سومي مش مرفق فوق اللوك ناكلكم كي البرجر فاك يو ترما سيكاش فما توا تا في بالي باش تستنى كومي لوي كومي يوتشيني بابل ليزي ياسر زايتين جنت كل محانتين لك فريش مونتانا كوشي ما فريان بالفاليز ان فاك تو فيلز ماني جملة مقارنين حاب ندور بأي كي فاك يو بيس انو بان يو فيس تفاكم مع تام ولا فلوسي اي تفاكم مع تام ولا فلوسي بالفرساتش في الجاكوزي شعبي شعل شعل نقلب منهم كيما السونيك شدو طرودي شدو طرودي شدو طرودي تفاكم مع تام ولا فلوسي